Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum jigarlar barchangizga omad tilaymiz. Albatta 19-o'yinimizni 673 dona biletimiz qapti. Bilet narxi 500 rubl. Kelayotgan chorshanba kuni, payshanba kuni finaldan o'tkazsak, albatta ajoyib emas, ikkita Mercedes var. Video davomida obzorlar bilan tanishasizlar. Ya'ni 4000 dollar bo'lib qo'yganmiz. O'xsh kalsa biletimiz 1890 donadan iborat jigar albatta. Shuningdek, qaysi kunga konsert 15-chi chistlo kun kechqurun soat 6 dan o'tib kelaverasan, metro Altfevadan chiqasan, mana shu ekrandagi nimalar bor-ku. <laughs> Adresga şuna alsapaga aytsangiz o'zi olib keladi. Konsertimiz prosta e, sho joyda besplatniy konsert bo'ladi. Hammasi patichklarim uchun, e, yangi üçün uchun mashal. <laughs> Kelasizlar albatta mana shu ekrandagi nimani Altfeva metrodan chiqib kelsangizlar, kechqurun soat 6 e, dan ta ertaman saat 2 gacha konsert bo'ladi. 3 bo'lib ketaman, 4 bo'lib ketaman, albatta bir xursandchilik qilamiz. Hammangizni kutib qolaman. jigarlar hammalaringizga abdushi omad tilaymiz o'yinimizda 500 rubl bilet narximiz olishda davom etdingizlar metro altfeyevaga kelasizlar 15-chi kech kun soat 6 dan ertalabgacha soat 2-3 gacha konsertimiz. Albatta bir nechta artistlar ham bo'ladi. Hammangizga omad tilayman jigarlar.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 кунен фақат канали замонроро